निकै केही छैन नयाँ भोलिको दिन छ चिया हातेको म व्यवहारिक भइसके दिनदिनै म यहाँ सोसाइटीले गर्दा नै बाँडेको म सपना ठुलो गर्नु छ केही घरमै बसी होला मार्देको म पैसा भन्दा पनि खुसी खुजिरहेको छु त्यही भएर घरबाटै भागेको म पटापट टाढो बुद्धि निस्की जिन्दगी धेरै नै छ रिस्की ठुलो हुँदैछौँ हामी दिन दिने जति ठुलो भयो त्यति बढ्न थाल्यो खिचकिच आगाचार परिस्थिति बिच बिच तानेको त बढाउन नै हुन थाल्यो निकै नै अप्ठ्यारो भने हिचकिच सबै कुरा ठिक छ यसरी नै बिच छ भनेर सोचेको चिज लाइक भनेको ठिस हो तल न माथि न बिचको सब कुरा खोलेर झर्केर बोलेर काममा नै छैन यहाँ रिसको कमी पो उज्यालो चिजको आवश्यक भइसक्यो बिस ब्रो पागले पागलको दुनियाँमा हेर यो माया र ममता नि बिस हिँडिरहेको छु नयाँ नयाँ सोचले गर्ने एस ज्ञान जोगी खाली नहोस् मेरो गोजी तर सपना सबै सपना रे हो कि तैँले भने कुरा मलाई बच्दैन के पनि बढी बोल्न खोज्नेहरू बस्दैन हेर नि युट्युबमा कमेन्टहरू सस्तै छ के पनि तर साकार बानरी बस्दैछ ए पनि नसाको विषयमा प्रो तिमीलाई नि पो गुड टाइम्स आ सङ यो कता गयो थाहा छैन सबले दिन्छ Came with the cause it's been a while Me and V in the First blood दिन गफ घुम्नु छ निकै माथि बाटो छ बब्बालाई रफ छुन्नु छ टप हिँड्नु छ बिहानदेखि राति नरोकिन नखोकी तान्दैछु पप होइन म पप मार्नेको नाति समयले कोहीलाई नि पर्खिन्न जे गर्नु मन छ त्यो गरिहाल तिमी नदेऊ तिम्रो मलाई भर्किन जिन्दगी धेरै नै छोटो छ बन्चन बगेको खोला पनि पर्खिन्न हाँसेर बसिदेऊ दुखे भए पनि नपार तिम्रो त्यो मन खिन्न बाटो लामो गरे सकिन्न